Desenhei carros, desenhei paisagens, desenhei você em muitas páginas, até aprendi a fazer você sorrir. Ninguém pode me impedir. Desenhei mares e lagos, bares e parques. Desenhei até a sua casa com um carro na garagem. Desenhei flores e árvores, não me arrisquei nenhum dos lados. Desenhei animais e insetos sem você do lado. E achei engraçado ter me comportado, eu que era safado com você do lado. Hoje agradeço a Deus por ter me dado a liberdade e a água do filtro gelada. Com ela nunca fiz nada de errado, mesmo ela tendo se afastado pra ficar com outro cara do lado, do lado. Desenhei caos, desenhei paisagens, desenhei você em muitas páginas, até aprendi a fazer você sorrir. Ninguém pôde me impedir. Desenhei mares e lagos, bares e parques. Desenhei até a sua casa com o um carro na garagem. Desenhei flores e árvores, não me arrisquei nenhum dos lados. Desenhei animais e insetos sem você do lado. E achei engraçado ter me comportado. Eu que era safado com você do lado. Hoje agradeço a Deus por ter me dado a liberdade. E a água do frito gelada. Com ela nunca fiz nada de errado. Mesmo ela tendo se afastado pra ficar com outro cara do lado. Do lado.